नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई ग्राफिक डिजाइनमा हामीले गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट क्युबको बारेमा चाहिँ पुरै जानकारी लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ आज चाहिँ हामीहरू क्युबको प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू नयाँ लेयर चाहिँ थपिदिउँ त्यसपछि यहाँ माथितिर रेक्ट्याङ्गुलर मार्केटुलमा गएर सिफ्ट थिचेर हामीहरू स्क्वायर एउटा बनाइदिउँ कलर चाहिँ अहिलेको लागि रेड हालिदिउँ त्यसपछि हामीहरू यो लेयरलाई चाहिँ कपी गरौँ अल थिचेर कन्ट्रोल यु कलराइज अनि यसलाई चाहिँ ब्लू बनाइदिउँ अब फेरि यसलाई चाहिँ कपी गरेँ अल थिचेर कन्ट्रोल यु कलराइज अनि ग्रिन गरिदिउँ अब चाहिँ हामीले यो राइट साइडमा गएर यो रेड कलरमा चाहिँ हामीले रेड भनेर हालिदिउँ डबल क्लिक गरेर ब्लु भनेर हालिदिउँ यहाँतिर ग्रिन अब चाहिँ हामीले यो ब्लु लेयरलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ त्यसपछि कन्ट्रोल टी राइट क्लिक अनि स्क्यु अनि हामीले यसलाई चाहिँ जोइन हानिदिउँ त्यसपछि यसको बिचको पोइन्ट लिएर यसरी जाम अब यतातिर केही प्रब्लम आयो भनेपछि ठुलो देखियो होइन सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले राइट क्लिक स्केलमा थिच्छौँ अनि सिफ थिचेर है सिफ थिचेर यसरी ल्याउने अब चाहिँ हामीले रेड लेयरलाई लियौँ यसलाई पनि control T right click skew फेरि राइट क्लिक स्केल अनि सिप थिचेर है सो अब चाहिँ हामीले एउटा लास्ट लेयर छ जुन चाहिँ ग्रिन लेयर छ सो हामीले यसलाई लिएर यो पोइन्टतिर चाहिँ यो ब्लुको लास्ट पोइन्टतिर चाहिँ तास्दिउँ त्यसपछि कन्ट्रोल कि राइट क्लिक अब चाहिँ डिस्टोर्ड लिनु पऱ्यो सो जुन चाहिँ यो साइडको पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ लिएर यहाँतिर ठ्याक्कै तास दिनु पऱ्यो अब यो लास्टको पोइन्ट छ यो यसलाई फेरि यसरी तास दिनु पऱ्यो अनि जुन चाहिँ यो लास्ट पोइन्ट छ एकदम सो यसलाई चाहिँ यसरी कहाँ चाहिँ तपाईँले राख्नु मिल्छ यसरी ऱ्यान्डमली चाहिँ क्युब मिल्ने गरी चाहिँ यसरी हाल्नु पऱ्यो सो हाम्रो अलिकति एडजस्टमेन्ट पनि गर्नु मिल्छ तपाईँले सो यसरी चाहिँ तपाईँले मजाले चाहिँ क्युब चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो रफ क्युब भएको छ सो तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् अनि राम्रो बनाउनुहोस् अब चाहिँ हामीले रोटेट टुल युज गरेर चाहिँ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ हामीहरू बनाउनेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू लेयर चाहिँ थपौँ लेयर थपिसकेपछि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट टुल युज गरेर रेक्ट्याङ्गल बनाउँछौँ कलर हामीहरू ब्लु हाल्छौँ alt backspace control D अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि कन्ट्रोल टी राइट क्लिक अनि यहाँतिर हामीले रोटेट यसरी सिम्पली हामीले यसरी रोटेट गर्न मिल्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँतिर एउटा इन्भिजिबल पोइन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो कन्ट्रोल टीमा चाहिँ रोटेट लिएँ अनि यहाँतिर चाहिँ एउटा इमेजनेरी पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले यसरी सार्दियो भने घुम्ने तरिका चाहिँ यसरी हुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ बिचमै हालेँ रोटेट बिचमै छ सो अब चाहिँ हामीले अल्ट थिचेर चाहिँ यसरी घुमाउन सक्छौँ अब चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक गर्छौँ है त फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट पारौँ त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल जे त्यसपछि हामीले कन्ट्रोल टी गरौँ राइट क्लिक रोटेट अनि त्यसपछि हामीले यसरी धल्काइदिउँ सिफ थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामीले एउटा short form alt control shift अनि टी गऱ्यो भने अल्ट कन्ट्रोल सिफ्ट टी यो गर्नुभयो भने यसरी एउटा पर्फेक्ट एउटा चाहिँ हाम्रो लोगो जस्तै चाहिँ बन्छ सो यो सबैको लागि मर्च गर्नको लागि एउटा सर्ट फर्म छ कन्ट्रोल ई e। अब चाहिँ हामीले एउटा लास्ट प्रोजेक्ट गरौँ फर्स्टमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रिकल मार्केट युज गरेँ सिफ्ट थिचेर एउटा सर्कल बनाएँ अल्ट ब्याक स्पेस अब चाहिँ हामीले control J control T right click rotate यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले तल सार्देँ अनि यसलाई चाहिँ यसरी सिफ्ट थिचेर साइडमा गरेँ अब चाहिँ हामीले के गरौँ भनेपछि अघि सर्ट फर्म अल्ट कन्ट्रोल सिफ र टी चाहिँ हामीले किबोर्डमा चाहिँ प्रेस गरौँ अनि यो सबै लेयरलाई चाहिँ हामीहरू मर्ज गरिदिउँ कन्ट्रोल ई सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye sick of being the